Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore del libro Rocher. Si tratta dello Zero Default, Zero Difetti, il correttore pelle perfetta. Il colore che ho io è, se lo troverò mai, il beige moyenne, eh, beige medio, ed è fatto a stick e vedete che io l'ho proprio super finito e quindi adesso arriva lo swatch. cosa dire di questo correttore che io mi sono trovata davvero molto bene l'ho trovato in promozione in negozio a 3 mm, euro e quindi l'ho provato la linea zero difetti a me piace molto di questo marchio ed effettivamente anche questo correttore non mi ha, ehm, non mi ha tradito non ha ehm, come si dice quando eh, soddisfa non ha deluso le mie aspettative ecco e devo dire che è perfetto questa colorazione ma credo tutti è bello e morbido si stende bene ma si fissa lì soprattutto se ci, poi ci mettiamo la cipria non si muove tutto il giorno è perfetto per le occhiaie e per le macchie della pelle perché non va nelle, nei segni della pelle non va nelle rughette non va nei segni di espressione e non evidenzia quindi davvero è fantastico non è adatto alle imperfezioni perché è un prodotto cremoso quindi tende a colare se c'è un'infezione in corso ma per il resto e io l'ho trovato davvero molto valido la quantità ecco perché ve ne parlo è un 1,4 grammi e l'unica cosa che ho trovato è che eh, usato tutti i giorni soprattutto sulle occhiaie io poi che ne ho tantissime eh, dura poco quindi mi è durato neanche un mese peccato perché è l'unica cosa negativa che posso dire è molto cremoso quindi non dura tanto come tempo però credo che questo ragazzo vada sicuramente tra i miei correttori per occhiaie preferiti sapete che io ho fatto un video tempo fa ed, e lui ci va comunque nella classifica perché è davvero valido come sempre fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate io spero sia stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere le prossime recensioni beauty low cost ciao